Минуло літо, змовкли солов'ї, і стукіт дятла десь біля віконця, сушня фруктова мліє проти сонця, і тихий лемент вітру у траві, блакитний обрій, чистий небосхил, твій силует під маревом гарячим. За це тобі, за все цілком завдячу і розділю з тобою все навпіл. Раптовий дощ змиває тихий сум, а біль душі не змиє навіть злива. Швидка, живильна, свіжа, пустотлива, спасибі їй хоч за веселий шум. Минуле літо, спомин і журба, і теплий ясний день неначе смуток, бо долі тільки крихітний здобуток. Хіба не буде більшого? Хіба?